Bim Hola. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tienes un boli? Sí. ¿Y eso? Es un boli muy largo. Uh. Sí, no sé muy bien cómo se utiliza. ¿No sabes cómo se utiliza? No. Pero es que no tienes dedos. Claro, es que tengo una manita muy pequeña, mira. Uh, se me Eres muy mono. ¿En serio? Sí, ¿quieres que te rasque la barriga? Sí. para que pues, se se me cae el, ¿Qué quieres, Bin? ¿Qué te gustaría tener ahora mismo? Mucho bambú. Aún he desayunado hoy. ¿No has desayunado? No. pero si ya es hora de casi de comer en pues alemán. No tiene, pero tú eres muy dormido en cualquier caso, llevas otro horario. Dormido desde la mañana. Sí, qué bueno Edith. Sí, se me va a caer el boli. ¿Quieres que te lo coja? Por favor mucho mejor. Así puedo mover los bracitos. <laughs> A ver, déjate un poco que te acercas mucho. <laughs> Así. <laughs> A ver, el baile de Bim Bim. Qué bien bailas, Bim Bim. Sí, me encanta bailar. Sí, pero me da mucha vergüenza. Qué vergüenza iris. Bueno, Bim ¿quieres que vayamos luego a buscar bambú? Muy bien. Venga, ¿no das un besito de despedida?